Bye. 等一下，你忘了一件事情，到影片的下面按到那个赞。我靠，这头也太帅了吧！点它有一个红色按钮，按下去就对了。哦，哎，你还有时间再看一支影片了。我跟你讲，这支影片超级好笑。哎，还有这支，这支影片，哦，掉了，厉害了，厉害了！不信你点点看，真的，啦，你点点看，哎，点点看啊，哎，点点点看，点点看。